Hello guys, jom masak. Ha, kali ini kita nak share dengan korang semua lauk kerang kicap dengan sambal hitam udang kering. Osh kitchen tu dia. Bahan-bahannya kerang, okey, kita buangkan kulit, kita tumiskan sedikit halia dan juga serai, nak lebih halia pun boleh juga. And then this is the secret ingredients, kita masukkan dua sudu teh. Ha? sambal hitam udang kering. Kalau nak lebih boleh letak ekstra. Kalau tak nak kurang sikit pedas, kurangkanlah ya. Kita tumis-tumiskan dan masukkan bawang blend, bawang merah, bawang putih, bawang besar yang kita kisar. Kita tumis-tumis sampai naik baunya, okey. Kemudian kita masukkan sos cili. Alright, kemudian masukkan sos tomato. Masukkan pula sos tiram saya gunakan sos tiram Maggi tu dengan anda nak guna jenama lain boleh okey kemudian masukkan uh, kicap manis saya gunakan jenama masuri kalau nak masukkan kicap manis pedas pun boleh terpulang dengan anda Lepas tu kicap soya pekat untuk memekatkan dan warna dia supaya gelap lagi lah. Okey, kita tumis-tumiskan. Dah lepas-lepas tu dah nampak macam masak. Okey, kita masukkan pula kerang tu banyak kerang tu sedap makan ni. Hey. <laughs> kita kacau-kacau kan dia. Okey, ha tumis-tumis. Kemudian kita masukkan dua sudu teh ya. Berasa Maggi secukup berasa. Saya tak masukkan garam sebab bahan-bahan lain tadi kicap lah, sos lah, apa segala tu dah ada garam. Sambal hitam pun dah ada garam. So tak perlu letak. Okey, saya gunakan uh, satu keping asam keping nak letak lebih boleh lah kalau nak rasa lebih masam sikit kemudian hirisan bawang besar saya iris bulat-bulat macam ni okey jangan dimasak terlalu masak sebab nanti dia tak crunchy tak best pula kita makan okey ah tak ada texture masukkan hirisan cili merah besar nak letak lebih boleh silakan and lastly tahun bawah Fu, cantik warnanya Sedap Kecil leo tak? <laughs> Okeylah guys Inilah dia Kerang masak kicap dengan Sambal hitam udang kering Kalau suka resepi ini, Selamat mencubalah ya ha, Dan kalau anda nak mencuba pula Sambal hitam udang kering Daripada Osh Kitchen Anda boleh dapatkannya di Shopee Osh Bloom Ah, tu dia guys Okay, okay, okay. I'll see you guys on my next video. Don't forget to like and subscribe on my Osh YouTube channel and follow me on my social media. Assalamualaikum guys. Take care. Bye.